ආයුබුවන් ජයග්‍රාහි වූ වාසනාවන්තෝ සුබ කාල සීමාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔබ බලාපොරොත්තුගෙන වැඩ සටහනක් අරගෙන මම අදත් ආවා. මේ උදාවුණු දෙදස් සිස්තුණු වසරේ දැන් මාසයක් සම්පූර්ණයම ගෙවිල අවසන්. ඔන්න අලුත් මාසයට පාතියන්න යන්නේ දෙදස් සිස්තුණු වසරේ පෙබරවාරි මාසේ එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි මාසයේ මීන ලග්න හිමි ඔබට කොහොමද කියලා කතා කරන්නයි අද හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියනවා මගේ වැඩසටහන ටිකක් දීර්ඝයි. මොකද හේතුව මම මේ කතා කරන්නේ සාම්ප්‍රදාගේ ලග්න පලාපල පමණක් නෙවෙයි ලග්න පලාපලත් කියනවා ඒ වගේ මෙතන තියෙන සුබ දේවල් තවත් සුබ කරගෙන අසුබ දේවල් සුබ කරගන්න ආකාරය ගැන කතා කරනම මේ සාමාන්‍ය ලග්න පලාපල වීඩියෝට වෙනස් වෙන්නේ ඒකයි මෙතන අපි පොඩි සාකච්ඡාවක් ඉද යන පොඩි කතා බහක් ඉද තමයි මේ යන්නේ ඔතනදි පුංචි පුංචි වල්පල් අර ඔබේ බාසම ගැන වල්පල් වැඩි බයිලා කියන ආවෙන්ඩ පුළුවන් ඒවා තියෙන්ට පුළුවන් මොකද මේක මට ඕනේ හැම කෙනගේම ඔලුවට හරි විදිර කාවත්තන්න මේ කියන දේවල් මේ ධනාත්මක භාව ඇති කරවන්න ඒක නිසාවෙන් එහෙම කතා කරන්න නම් අපි ගොඩක් ලංවෙලා කතා කරන්න එහෙමන මේ විදිර කතා කරන සිද්ධ වෙනවා ඉති මේ ක්‍රමේ ඔබට නොගැලපෙනවන ඒක ඔබේ වර්දක් නෙමේ එක මගේ වර්දකුත් නෙමේ ඒ ඇවිල්ලා ඒ එක එක්කෙනගේ කැමැත්ත අනුව සිද්ධ වන දෙයක් එනිසා ඔබ ඔබට මේ ගැලපෙන් තන් කාලෙ වැඩිපුර වැයනම් ප්‍රශ්නයන්න ඔබ මේ දක්ෂ දයිවක්න ජෝතිෂයෙන් ඕන තරගන්න මේ YouTube එක ඔවුන්ගේ වැඩසටහනක් අහන්න. මේක වැදගත් කියන ගොඩාක් පිරිසක් ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් මම මේ කතා කරන්නේ. මේක මගේ ක්‍රමය. මට එක්කෙනෙක් හිටියත් ඇති මේ ක්‍රමය කරයන්න මගේ ක්‍රමයට ඉන්න. ඒ මම නුවරදවා හැම්මාසමේ දේ කතා කරන එක්කෙනෙක් හිටියත්. වද මට ඕනේ එක්කෙනෙක් හරි මේ ක්‍රමය තුළ ගොඩගන්ඩ. මට ඔබගේ පුද්ගලකෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරන කියලා කතා කරලා තියෙන ගොඩ දෙනෙක් channel එකට මං ඒදේ කරන්න හැ මොකද මට මේක ව්‍යාපාරයක් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ මම රැකියාවක් මගේ ජීවිකාවත් වෙන මං ඒ තුළ හම්බ කරන ටික මට හොඳට ඇති මට ඔබගේ මුදල් අරගෙන ගොඩ යන්න අවස්ථාවයන්න නැහැ මොකද හේතුව මට මේ දැන් දවසට කෝල් සීකට ආසන ප්‍රමාණයක් යනකලා channel එකේ නැතිනම් මට කෝටි ගණන් හම්බ කරන් තිබ්බා නමුත් මට ඒ කෝටි ගණන් හම්බ කරන්නත් වඩා වටිනවා ඔබ මේ දේවල් අහලා එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි කීප දෙනෙක් හරි ගොඩ යනවනම් අනතුරකින් ගැලවෙනවන මේ තුළ යම්කි සාර්ථක භාවයක් අත් කරගන්නවන මට කෝඩි ගන්ට වඩායක වටනවා මට වියයුත්තේ එක එක නිසාවෙන් සමාබෙන්න්න මට ඒදේ කරන්න බැහ ඔබගේ පුද්ගලිකෙන් සටන් පරක්ෂ කරන්න මෙම දැතනම වැඩසරන භාගනාගෙන යද්ද ඔබට පුංචි නොගැලපෙන දෙයල් නොහැන්ගෙන දේවල් තියෙනවන මේ තැන බැරිලා ඔබට පැදිලි තනත් තියෙනවන පිළිවෙත් ගැනීම කියද ඔබ මට රාගස් නිරමගේ ෆෙස්බුකට මැසේජයක් දාලා තියන්න හැබැයි ඉක්මනින් කියලම කියන්න හැබැ හැකික්මනින් මං ඔබට උත්තර දෙනවා ගිය මාස පුරාම තාමක්ම කාට රිප්ලයි කරන මකමට ෆස්බුක පැත්ත පලාත ගැන්න බැරූගිය මේ කාර බහුලත්තත් එක්ක හැබැයි පෙබරවාරි මුල් සතිය දෙක ඇතුළට මං ඔබට උත්තර දෙෙන හෙම ඒවගේ ප්‍රශ්න ගැටලු කාරග තත්ත්ති බොත් අනිවාරයම මැසේජ් එකක් තියන්න ම ඔබට උත්තර දෙනවා ඔබ කාර බහුල කෙනෙක් ඉදිම වැඩසරන දීර්ගවීම තුළ ඔබට ඇත්තරම අමාරුවේ යහන්ඉන්ට ඇතින් මම ඔබට කියන පුළුවන්න මිනිත්තු පහපාරි ඔබට හැකියාව තියෙන වෙලාවට අහලම වැඩසටන සම්පූර්ණින් හලා තේරුම් ගන්නම වගේ කීමෙන් කියනවා ඔබට වැඩසාන හැව කළ කවදාක්කත් පාඩුවක් වෙන්න නැහැ අනිවාරමගේ ජීවිත පොඩි හරිදල් ලංකරගන්න පුළුවන් එක නිසාාවෙන් සම්පූර්ණ වැඩසටහන අහලා ඒ පිළිවෙත් හරියට කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේ 2023 වසරේ ලග්න පලාපල මම ඔබට ගෙන ආවා. ඒකේ තියෙනවා විශේෂිත පිළිවෙත් ක්‍රම. ඒ වගේම විශේෂිත වූ මීන ලග්න හිමියන්ටම විශේෂිත වූ බෝධි පූජා මාලාව ගැන ඒව හරියට අහලා මාසක වරක් ඔය දේ කර යන්න තොට ඔබේ ජීවිතය ඔය කේන්ද්‍ර බලබලයන්න ඕන්නේ ඔබට ජීවිතය කොහොම ගියත් මොන අපකාරි තත් තිබ සාර්ථක භාවයත්වේ මොන ඒ රාශ්ක තිබත් ඔබට සාර්ථක භාවයත් වෙනවා එක නිසා අනිවාරෙන් ඒ පිළිවෙට්ටික කරන්න කියලා මං ඔබට කියනවා. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් රාශිචක්‍රයේ අවසාන රාශිය 12 වෙනි රාශිය ලග්නාධිපති ගුරු ග්‍රහයවත් බ්‍රහස්පති ග්‍රහය වූ මීන ලග්නය. මීන ලග්න හිමියනි ඔබට මේ උදාන පෙබරවාරි මාසයේ කොහොමද 2023 වසරේ දෙවන මාසයේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔබගේ ලග්නාධිපති ගුරු මේලා ඔබගේ ලග්න භාවයේ ඉද්දී රාහු දෙවැන්නේ ඉන්නවා. චන්ද්‍ර කුජ සමග සංයෝග වෙලා තුන් වෙන්නේ ඉන්නවා. ඒ වගේම හේතු අටවැන්නෙත් බුදු දසවැන්නෙත් රවි එකොළොස් වැන්නෙත් සිකුරු සම්බක ශනී සංයෝග වෙලා දොළොස් වැන්නේ ඉන්න ඔන්න නොතරනේ අවුල තියෙන්නේ ඔන්න ඕක ගැන මේ හැමෝම බය කරලා කියන්නේ මීනලක් නෙමියන්ට ශනි හෙන හුරා හෙන හුරා දොළොස්සනි භාවේ දොළොස්සනි භාව කියන්නේ දොළහයි එකේ දෙකේ ඉන්නවා කියන්නේ සමස්ත මීනලක් නෙමි ඔක්කොන්ටම ලග්න ඒ රාෂ්ට්‍ර කියන ඒ රාෂ්ට්‍රකයා බුදු අම්බු හෙන හුරාගේ ඔන්න ඔහොමට බය වෙන්නේ නැහැ දැන් මගේ ලග්න බලපලහන ඔබ දන්නවා මේ ඒ රාශියකට මම එහෙම බිය වෙන්නේ නැහැ කියලා මොකද හේතුව ඒ රස්ටගේ ඇත්තරම ඔබට අපල ඇති කරන ඔබට ගැටලුකාරිතත්න ඇති කරනවා නමුත් ඒවා මැඩගෙන යන ක්‍රමේ අපි දැන් දන්නව කතා බහ වෙලාම අපි ඔබට කියල දිලා තියෙනවා මේ තුළ අපි ජයග්‍රහණය කර ඒරශ්ක තින යහපත් පැතිකට කවුල් කියලන අන්න ඒ ගැනත් ම කියල තියෙන තරන ඒරස්ටක යහපත් පැතිකට අරගෙන අයපත්දේ මැඩගෙන ජීවිතයේ සාර්ථකෙන් හොඳම කාලය තම ඉල්ලක්නිමෙන් මේ උදා වෙලා තියෙන එකද බයනතු අපි ඔන්න මේ මාසය ගැන කතා කරුම් මේ මාසය තුළ ඔබ රැකිරක්ෂා කටයුතු තුළ ඔබ කරන ඔබගේ ආදායම් මාර් ඔබගේ ධනය ආදායම් ආර්ථිකය කොහොම වේවිදික කතාකොරොත් මේ කාල සීමා තුළ විශේෂයෙන්ම ඔබට අලුත් අලුත් මාර්ග හිතනවා ආරම්භ කරන්න ආදායම් ඉපයීම උදෙසා ඔබ වෙනත් වෙනත් දේවල් කල්පනා කරනවා ඔබ සැලසුම් කරනවා මෙහෙමයි මෙතනදී ඔබ දැන් ගිහිල්ලා අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න වෙලා බලනවා වෙලා බලනවා මම ඊට පස්සේ ඔළුව කසලා දෛවක්ඥගෙන දැන්න ඒ රාෂ්ටක තියෙන මේවා පටන්ගන්න එච්චර සුබ කාලයන්නෙමි නේද හාමුදුරනේ අපි ගත්තොත් ජීවිත කාලේ අවුරුදු තිහකට අවම වශයෙන් අපිට අවුරුදු පහලවක්වත් දොළහා මාරක්වත් ඒ රාෂ්ටක තියෙන ඒවා අතෑර අර ජීවත්වෙන්න ගියොත් මුළු ජීවිත කාලෙම අවුරුදු අනුවයි ජීවත් වුණොත් ඒකෙන් මං හිතන්නේ අඩුම තරමේ තුනෙන් පංගුවක්වත් ඒ රාෂ්ටක ඉතින් ඒවා හිතන්න එපා නෑ බය වෙන්න එපා ඔබ ආරම්භ කරන්න හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ මොකද ඒ රස්්‍රකයතු ලොබට එන්නේ ව්‍යාපාරම්භ කරන්න එපාගෙනගෙන මේ රෂ්ටකතු තින ගැටලු ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම තුළ ඔබ නිසි කළමනාකාරීත්වයන් කරගන්න අපහසු වුණොත් ඔබ ඒකට හර්ගයට අවධාන යොමු නොකළොත් වෙනත් වෙනත් මානසික ගැටලු ව්‍යාපාරයට ආදේශ කරන එක කඩාකප්පල් කරගත උත්තම උත්තර ගැටලු තියෙන්නේ. ආ එහෙනම් ව්‍යාපාරවලට අසුබ නැහැ. මොකද ව්‍යාපාර තුළ ගොඩක් ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලයේ අතිශයින් සාර්ථක වෙච්ච ලංකාවේ නම ගිය ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා දහස් ගාන එහෙමනං ඔබ කළ යුත්තේ ව්‍යාපාර කනම කරන පූර්ණ කාලීනව ඒ ව්‍යාපාරයට ඔබගේ අවධානය දී යුතුයි අන්න මේ දේ හිතන්න යම්කිසි ආදාය මර්ග සකසගන්න මොකක් හර දෙයක් කරනවන ඔබ මේකට උපරිමම් දෙන්න බලානතම පටගන්න නොන වහින් වන එක දෙයක් ඉගෙන ගන්න ගමන් ඔන්න ව්‍යාපාරයක් කරන්නත්ම වෙන වෙන දේවල් කරන ගම ව්‍යාපාරයක් කරන්න ගියොත් මේ කාල සීම තුළ එච්චරම සාතන මෙම රැකියාවක් කරන ගමන් කරන ගැටලුවන්නේ ඔබ මේ එතකොට දැන් මෙහෙමයි ඔබ පවුලේ කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඔන්න විශ්වාසවන්තෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඒක වඩා හොඳයි මොකද එතකොට ඔබගේ අතින් පුංචරි මගහැරීමක් සිද්ධ වුණොත් අර ඔබගේ විශ්වාසවන්ත විශ්වාසන්තය කියන්නේ ඔබ හිතන අය නෙමේ ඔබම ඔබේම කෙනෙක් වෙන්නවා මං කියදේ පැහැදිලි ඇති ඒක නිසාවෙන් ඔබ උපරිම උත්සාහ කරන්න ඒ විදිහට හොඳ ස්ථාවරයක්තුවෙන් යුතුව දෙයක් ආරම්භ කරන්න. හැබැයි මේ දේ දැන්නං අලුතෙන් පටන් ගන්න දෙයන්නම් ලෝකය අනාදර ඔබ යාවත් කාලීන විය යුතුමයි. ඔබ සිල්ලර වෙනසලා පටන් ගන්නවන. ඔබ එක අමුතු සිිස්ටම්යක් හදන්නවා. මොද ඔබ සම්පූර්ණ එන ස්ටෝක එක මේ සිස්ටම් එක තියෙනවා එතකට ඔබ අද දවසකර වෙළදා මේ සිස්ටම් එක තියෙන ඔබට ආපු ලාබේ තියෙනවා දැන් හෙන ඉතුරු ස්ටෝක එක දැන් බැලුවොත් ඒව එහෙමම තියෙනවා අන්න ඒ විදිහට බලන්න ඒ වගේම නිසර නිතර අර කස්ටම එක පාරිභූ ඇතක සම්බන්ධ වෙන්ඩ ඔය අන්තර්ජාල සේවා තුළ හෝ ඔස්MS මාර්ගගේ නිතර ඔබගේ අර ඔබ දෙන ඩිස්කව් ගැන ඒවගෙන දැනුවත් කරන විදිහ මාර්ගතහ දැන් හරි සරලයි පොඩි සිල්ල කඩයක් කලා තොක් කරන්න පුළුව එන කස්ටමගේ ෆෝන් නම්බෙ කරම් මොකරි අර ඔවුන්ගේ ලකුණු ක්‍රැස්සන විදිහේ ක්‍රමයක් හදලා ඔන්න ඕව කරන්න මේ සිල්ලර වෙලසල් හැමෝටම කරන කෙනෙක නෙමේ මේ එක උදාහරණයක් යු තව තව ගොඩාත් දේවල් තියෙනවා ඔ පැන්ඳුම් වෙළදාම කරනවන ඔන්න අන්තර්ජාලය වස්සේ ඕන තර ඇඳගෙන මම දැක්කා අද අද මේ මේ විඩියෝක රෙකෝඩ් කරන්න කලින් ඒගැන මේ මට කලින් පුෘෂ්ි කලක් හරි කන්නය ලක්න රෙකෝඩ් කරන වෙලාව කලින් මම පොඩ්ඩක් ඔය අන්තර්ජාලය සැරසරද්දි මේ දුෂ්කරම අති දුෂ්කරම් පරාතකින් තියෙන ඔය මේ නිමියඳුම් වෙලසලක ඔන්ලයින් ස්ටෝ එකක් තියෙනවා. ඒක තුළ මේ ලංකා වටේම දහස් ගණන් අය ඒක ගණන් අහලා තියෙනවා ඒවා මිලදී ගන්න අවශ්‍ය කියලා තමන්ගේ විස්තර දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කැෂ් ඔන් ඩෙලිවරි රේටියෙන් ලංකා වටේටම යවනවා. අර ලස්සන ගෑන් ළමෙක් පිරිවිලා මෙද්දාලා ෆොටෝ ටිකක් අරන් ඒ ඇඳුම් ටික දාලා දෙනවා. ඉතින් බලන්න ඕකනේ ක්‍රමේ මෙතෙක් දවසක් ඔබ ඔබගේ ප්‍රදේශර වෙලා ඔබේ ප්‍රදේශයට තර ඇඳු විකුණුගෙන හිටපු කෙන මුළු ලංකාවරද ඇඳු විකුණු පහු කාලන ඇති ලෝකන දෙන්න පුළන්තත් හදාන්න පුළුව ඒක තමා අපි කරන්න ව්‍යාපාර කියන්නේ ලෝකයත් එක්ක අපි අප්ඩේට්න දැන් රට විතරක් නෙමේ දැන් ලෝකයම අන්න එක් නිසා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අලුත් විදියට හිතන්න මොද මීනලක් නෙමිය පොඩ්ඩක් තාක්ෂණික දැනුම ඔස්සේ තරමක් දොට සාර්ථක මනුස්සෙක් තාක්ෂණික හැබැයි ඔබගේ නිර්මාණශීලීත්වය ඔබ පොඩ්ඩක් අර මාකටින් එකෙන අපි මොකද ගැන අර වෙළඳ ප්‍රවාදින හිතීම පැත්ත පොඩ්ඩක් දුරලයි ඒක නිසා ඔබ මේ ගැන හොඳ ඔලුවක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඔබගේ තාක්ෂණ දැනුම උපයෝග කරන තව කෙනෙක් නිර්මාණශීලිතය සහ වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය මාකටිං ඉගෙනගෙන දෙන්න ඔන්න එකතු කරන් කරන්න තනියම දෙයක් කරන්න හදන්න එපා. වැඩි හිටියෙන් උපද විශේෂයෙන් තමන්ගේ පවුලේ ඉන්න ඔය වගේ අදහස් තියෙනයි. අන්න ඒගොල්ලෝ ටික සම්බන්ධ වෙලා කරන්න. ඔබට අතිශයෙන් සාර්ථකනපුල මේ ඒ රාෂ්ටකය තුළ ඔබට බ්‍රෑන්් නේමයක් හදාගන්න පුලන් ලෝකෙම දන්න රටම දන්න නමක් හදාගන්න පුළුවන්නේ. අන්නේ තුළ සමහරක් වෙලාට ලාබ අඩු වැඩිවෙන්න පුළුවන් හැබැ පාඩු නොවෙන දිර කරන්න යන්න පුළුවන් එතකොට ඔබ මේ යම්කි ස්ථාවරබයක් ඇතිකරගතර පස්සේ එක ලාබේ ස්තීර වෙනවානේ අන්න ඕක තමා කළ යුත්තේ නැත්තන් ඒ රාෂ්ටක අයෝ වරුදු හතහමාරක් ලග්නේ රාෂ්ටගේ ඔන්න ඒ අස්සෙන් සඳුත් ඔන්න කොහැරියෙක් දොළහා එක දෙක තුන යාසන්න හිටියොත් ඉවරයි අවුරුදු පහලවක් පදාහ තමාරක් තරෙනවා ඔක්කොම ජීවිතය අතාරන්න නැහැ මේ ඒ රස්ටකය තුළ ඒ ගැම් අරගෙන ඔබට ගොඩ යන්න පුළුවන් හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනෑ නැතන්ගේ ලබන මාස කියන්න එපා මෙන්න කිව මෙහම කරන මෙහම හරිගෙනවා හරි ගනයක ඉට හොම කෙන කියර දෙබ අපෝද කිවට කිසි කරගෙන ම හෝ කියපදවල් කලාදක නෑ ඒයමකුත් කලේන තියෙන හරිියයි දිහාමුදුරන එක්කොද ඉන්දයක් කරන්නතු ගෙදරට ඉදිිය ගත්ත කියලා උඩින් කඩා ඇත්තන්න මේ කාලසිමතු ලොබා ඔබ සමක අරගල කරන්න ඕන ඔබත් එක් ඔබ හැපෙන් ඕන මොකද ඒ රාෂ්ටකතු ලොබෝ පස්සරදින්න ඕන ඔබ ඒක දැබෙනදට ඉදිරියට යන්නේ කැම්ම ඩබල් කරගන්නයි පස්සරදින එකත් කඩාන යන්න හැබැයි සාර්ථක වෙන්න පුළුව අන්න එකයි ජීවිතේ මූුණ දෙනවා කැන මේ ග්‍රහ දෙවලට ඔබ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක නෙමේ කරන්න ඕනේ ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ කටයුතු කරන්න යන්න ඉදිරියේදී මේ තත්ත්වය ඔබට යහපත් කරගන්න හැකියාව ප්‍රබල ලෙස පවතිනවා මේ ඒ රාෂ්ට්‍රකයන්දේ මැඩගෙන ඉදිරියට යන්ඩ හැකියාව ඔබගේ ලග්නාධිපතිය ඔබට දෙනවා. ඒක නිසාබෙක් මේ මාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්ඩ ඔබට ජයග්‍රහණය ස්තීර වශයෙන්ම ලැබිය හැකි. එමන අනිවාරෙන්ම කම්මැලිකමනං අතාරන්න වෙනවා. ඔබ උපරිම කාලය මහන්සිල වැඩ කරන්න වෙනවා. බාධාවල් තියෙන තැන්වලින් ඔබ බැහැරවෙන්න වෙන. විශේෂයෙන්ම ඔබ ව්‍යාපාරය කර්යතයෙන් පටගන හොඳ ඉලක්කයක් යනවන බැඳීම් තුළ ඔබ ප්‍රවේශන් වෙන්න වෙනවා. මොකද ඒ තුළ ඕඩ පුංචි ගැටලු කාරිතත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඒ තත්ත්වයන් තුළ ඔන්න ඒ රාෂ්ටක බලපාල ඔබේ තුළ කඩා වැටනොත් ඔබගේ ව්‍යාපාර තුළත් ඔබ අසාර්ථකනට දෙන මොද ඔබගේ මානසික මටම පහලයමතුළ. ඒක නිසාවෙන් ඔබ හැම දේම හොඳ සමබරතාවයකින් අනවශ්‍ය දේවල් ජීවිතෙන් ඈත් කරලා ඔබට මේ වෙලා එක ඉලක්කයක් තියෙනවා නේ ඉලක්කයට ගමනක් යනවන ඔබට වරදින්නේ නැහැ. මොකද ඔබට අනිවාර්යෙන්ම මේ ඔබගේ ලග්නාධිපතියා ගැන තැපෑම් තුළ යහපත් බලපෑම් තුළ ඔබට අන්නගින් උදව් නොවඩුව ගන්න ඔබට මේලාේ ඔබ ගොඩගන්න උදව් කරන්න කට්ටි ඉන්න විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පවුල තුලාය. නමුත් ඔබ ක්‍රියාත්මක නොවීම තමා මෙතන මෙච්චරෙක් දවසක් පැවිති ගැටලුව. එහෙමන හැබැයි මෙහෙමයි. ඔය කරන්නම් වාලේ කරන මේ ස්ථාවරත්වය තුළ හොඳ දැනුමක් තුළ හොඳ ඉලක්කයක් තුළ යම් කිසි දෙයක් ආරම්භ කරන්න ඕන් ඔබට උදව් කරනවා. ඒ තුළ හැබැයි ඔවුන් ඔබ කෙරේ තිබූ විශ්වාසය කඩාවැටෙන දෙන්න එපා. ඔබගේ උනන්දුව පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙන්න දෙන්න බෑ මගක් යද්දී. අන්න මේ කාර්සුන් තුළ මීන ලග්නෙම ඇති ලොකුම ගැටලුව එකයි පටන් ගත්තට ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න ඔබට ඔබ කරන්න නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා වැරද්ද කොහෙවත් නෙමෙයි. ඔබ තුලමයි. තියෙන ඕමනා වාඩු වෙනවා වෙනත් වෙනත් දෙවල් රෝලු යනවා අර ඒ ආරම්භය ආසායෙන් ආරම්භ කරට එක පවත්තාගෙන යන්න ඔබ අපෝසත් වෙනවා ඒ තත්ත්වෙනම් වෙනස් කරගන්න මෝන නැත්තන් අන්තිමට අපරාදි අන්න ඒක නිසාවෙන් ඔබ අනිවාරයෙන්ම කටයුතු කරන්න යන්ඩ උපරිම වශයෙන් ඔබගේ උත්සාහය උනන්දුව ඒ ඔබගේ ඒදේ තුළට දීලා ඔබ උපරිමෙන් එකට කාලය කැප කරනවා කියන අධිෂ්ඨානය සහ ක්‍රියාත්මකීම තුළ කටතු කර යන්න එතකොට ඔබට ගැටලු කාරිතත්වයක් අත්වෙන්නේ නැහැ ඔබට සාර්ථකන බල මෙන්න මේ වෙලා ඒක බාධකය ඒ මැඩගෙන ඔබ ගියොත් ඔබ යන්නගේ ඉදිරිය ගැන හිතාගන්න බැරි ඔබටවත් අන්නේ බැවින් ඒ අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ දේ කරන්න කරනවනම් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් තුළ කරන්න ඔබට දිනන්න පුළුවන් අනිවාර්යම පුළුවන් කරනවා මයි කියලා හිත අනිවාරෙන් කරන්න ස්ථානය තුළ මීන ලක් හිමියෝ මෙන්න මෙහම මැක ස්ථානල නිතර නිතර ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති කරගන්න නොකද හේතු ඔබ ටිකක් වැඩ කරන්න කම්මැලි වෙලාවට වැඩක් කරන්න ආ කරන්න ඕන කරන්න බැරුගේ අයික්මනින් කරලා දෙන්න ආයහදිත්තා ඔන්න ඕක නිසාම ඔබ මේ රැකියාවතුර ඉහල නිලධාරීන්ගේ දෝෂ දර්ශනය ලක්කිවනිට කටතින එක නිසා නිසි වෙලාවට කාල කළමනාකාරිත්තය තුළ ඔබ කටයුතු කරන්න උත්සා කරන්න නැත්තන් ඔබට ඇත්තරම රැකියාව අහිමීමට පවා ඉඩකට පවතිනො මේ මාසය තුළ ඒ නිසාවෙන්ම රැක්කියාව කර දූමනාවෙන් කරන්න හොඳ අධිෂ්ඨානයෙන් කරන්න යම් කිසි දෙයක් ඔය කරන්න ලැබුණාම අන්තිම මොහොතනක ඉන්න එපා. ඔබ මුල් අවස්ථාවේදී මේ දේවල් කරලා විටෙන් විට පිටෙනක නිවැරදිතාවය, නිවැරදි භාවය චෙක් කරන මොකද මේ වෙලාවේ මම ඇත්ත කතාවක් කියන. හිත අවුල් කරගන්න එපා. අර පිස්සන් කොට නොගියට පිස්සු පිස්සු නැතුව පිස්සු වගේ ගතියකින් තමා මීල්ලක් නෙමියෝ ඉන්නේ ඔළුවේ තියෙන්නේ මල විකාර. බොරු නෙමෙයි. තනිකරම තියෙන එක එක දේවල් එකක් නෑ පුරෝගන පුරෝගන පුරෝණ අහල මේක මේක මෙහෙමයි මෙහෙමයි අහවල් ටෙලිනාට්‍ය පවා ඔළුවේ <laughs> ඒක නිසා ඔන්න ඔය තත්ත්වය වලක්වා ගන්නම් ඔබ මනස ඒකක් විතාත වැඩි කරගන්න ඕන ඇතිනම් මොක දන්නද වෙන්නේ ඔබ කරන කටයුතු ඔබ අර හරි නිරවල් මනසින් කරන්න බැරුගයම වරදින සම්භාතාව වැඩින් අන්න රැකියාස්ථානය තුළ ඔබ කරන කටයුතුවල විනිවැරදි භාවය පිළිඳ ගැටලුව දෙනට තියෙන අනෙක් නිස්ථා මනස එකතනක තියගන්න ඒක ඔබට ඉවහල් වෙන්න ඔබට කරන්න ඕන පිළිවෙට්ටිකම්මන් කියන ඒටික හරියටම කරන්නක ඔය අවුරුද් දෙක හමාර ඔබ ඒටික හරියටම කරලා බාන්න එතකොට ඔබ ඉදිරි අවුරුදු පහත් අන්න ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ පිළිවෙත් කරන්න පුළුවන් සරල දේවල් මේවා භාවනාවල් අපි විද්‍යාත්මකව ශබ්ද විද්‍යාව තුළ තියෙන කාරණානේ. අන්න ඒ නිසාම ඒවා නොරදවා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුළ ඔබට සාර්ථකභාවයක් කරගන්න පුළුවන් මේ කියන ඒ රාෂ්ට්‍රකය කියන දේ තිබුණද කියලා හිතෙන් නැතිවෙන්න ඔබට කටතු කරගන්න පුළන් තම විඩිය අවසානයේ පිළිවෙට්ටි කියන එවන් දෙදා සිතුන වර්ෂයේ ආරම්භය වීඩියෝවේ ඒ වසරක සඳහා වීඩියෝ වෙත්තේ පිළිවෙත්තිෙනවා ඒ ටික නිවැරදිව කරන් යන්න ඔබගේ මනසේ තියෙන සියලු ගැල්රුම් ගැටලු කාරිතම් පැටලි සාග තත්වයෙන් මිදීම ඔබට ලැබිය හැකි ඔබට ජයග්‍රහණ ස්ථාව වශයම ලැබියග හැකි ඉතින් පෞද්ජිත කුටුම්ඹ ජීවිතය ගැන කතා කරොත් ඔබ ඔබට ඔබගේ පවුලයාව නුරුස්සන ගතියක් පොඩ්ඩ පේන. ඒ පවුලයාටත් ඔබගේ කටයුතු ගැන කිසිම පැහැදීමක් නැතිවන තත්ත්වයක් තියෙනවා. අන මේක තියෙන පොඩ්ඩ. ඒක නිසා මම ඔබට පුංචි යෝජනාවක් කරනවා. නිවස තුල රැඳෙන කාලය අඩු කරන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි මේ රැඳෙන කාලය අඩු කරන්න කියන එක අදහස් කරන්න ගිහිල්ලා රවුම් ගහන්න, රස්තියාදුව යන්න, තැන් තැන් වල යන්න ගිහිල්ලා කාලය කන්න කියලා නෙමෙයි. නෑ. ඔබ පුළුවන් තරම් වැඩ කරන්න gedirin පිට ඉඳගෙන. ඔබ ව්‍යාපාර ගෙදරින්දම් ඔන්ලයින් ජොබ්යක් කරන කෙනෙක් වෙනවා ඒ වගේ කෙනෙක් වුණත් පොඩ්ඩක් ඔබ වෙනත් තැනක් පොඩියට ඔබ පිළියෙල කරගන්න අර නිතර දකිදි නිතර ඉද්දිත් ඔය අර නිතර දකින කුකුලාගේ කරමලත් මොන පාර සුදු පාටයිනේ අන්න එහෙම කියනවනේ අන්න ඒ තත්ත්වය තුළ තමයි ඔබ උදේ ගිහිල්ලා ඔය හවසේනවා නැත්තං ටිකක් හවස් වෙලා එද්දි අන්න ඔතන අර නිතර නිතර ගැටෙන ස්වභාවය අඩු වෙනවනේ එකිනෙකා ගැටෙනවා කියන මේ රණ්ඩු වීම නෙමෙයි එකට සම්මුකවීම් අන්න ඒ තුළ අන්න ඔබට හවස එද්දි පිළිගැනීමත් වැඩි ඔබට වනත් ඔවුන් කුල යම් කිසියාකාරයක යහපත් ප්‍රතිරූපයක් සහ යහපත් මානසිකත්වයක් තුළ මුහුණ දෙන්න පුළයි නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ හුද්ද කලාවෙලා ගෙදරට වෙලා පැත්තරලා ඉන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්තර යන්න අරමුණක් ඇති ගමන ගිහිල්ලා ඔබ ගෙදරෙන්න යන්න ඒ තුළ ඔය පවල් ජිත තුළ තියෙන ඒ නුරුස්සන ස්වභාවය ඒ ගැටලු කාරි ස්වභාවෙන් ඔබට මිදීමත් කරගන්න පුළුවන් ඔබට එතකොට තවත් මානසිකව නිදහසක් ඔපට ලැබෙන තම් බවුල තුළ ගෙදර තුළ නිතර නිතර බහින් පස්සෙනවන එකනෙකට නුරුස්සනවන ඕකත් මනසට ලොකු අවුලන් එතොරින් රාජකාරි කරයුතු රැකිය කරතු කරදිත් අර ඒ දේවල් ඔලු නිතර තිබිලා ඒ දේවල් හරිට කරගන්න බැරිුණා එක නිසාවෙන්ම ඒ මංකපු කාරණාව දෙවරක් හිතලා ඔබ කටයුතු කරන්න යන්ද ඒවගේම තව දෙයක් හවුලේ කටයුතු කිරීමේදී විශේෂම පවුලය සමගන විශේෂම මේ පිට යාලු හෝවාර අපිම පවුල් ව්‍යාපාරහරි අන්න ඔයගේ තත්ත්වයන් තුළ හවුලේ කටයුතු කිරීමදී ඔබ මේ කාලටිකක් අසාර්ථකයි පුතු. එයට හේතුව ඔබ හිතන පරාසය තුළ අන්න අයව ඔබ ඒකට ඇදගන්න උත්සා කරනවා ඇතින් එහා හිතනයට ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න කැමතිනෑ. අන්න ඔය නුරුස් ඔය ස්වභාවය ඔබ ඉවත් කරගන්න වෙනවා. මොකද හේතුව නැත්තං හවුල් කටයුතු කියන්නේ හැමෝගේම අදහස් තුළ යන ගමනන්නේ කඩාවනයි මමන කියන හවුල මේ කාලෙ කැඳත් එපා පුළුවන්තරන් තනියම් වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න හවුල වැඩ කටයුතු කිරීමට අවශ්‍යම වෙලාවෙදී ඔබ හොඳ නිවහල් බණසකින් නිවුණු මනසකින් අර කලබලකාරිතය හදිස්සි කෝපය ඉක්මං කාරිත්තයෙන් තොරව හරි නිවහල්ල කටයුතු කරන්න ඒවට බුද්ධියෙන් ඒ ඒ කාල පරසය තුළ මූුණ දෙන්න එතකොට ඔබට මේ දේවල් මගහැරවා ගැනීම හැකියාවත් තියෙනවා ප්‍රේමය සහ ආලය ඔන්න ප්‍රවේසම්ම වියයුතු තැන විෂගෝර සර්පය අවතන තමයි මේ වැරදිරි තන්නිපා මේ ආදරය හොඳ නැහැකින එක නෙමේ නමුත් මෙතන වේරාෂ්ටක තත්ත්වය ඔබට පහර දෙනවා නම් පහරදීමට හැකියාතෙන ප්‍රබලම තැන තමා ඔතන පැහැදිලි ඇතිමං කියදේ ප්‍රබල ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි තැන ඔතන එහෙනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි මේ බැඳීම් කියන කාරණා ඇතුළතදී. මේ ඔබ වට්ටන්න හිතේ තියාගෙන කියන කතාවක් නෙමෙයි. ඔබව ආරක්ෂා කරන්න හිතේ තියන් කියන කතාව. මොකද අපි කලින් දැනගෙන හිටියොත් වහී කියලා අපිට කුඩයක් අරන් කියලා මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ බැඳීම් තුල ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙවේ. ඒ තුල බැඳීම් බිඳීම් තුල ඔබ මානසිකව කඩා වැටේ තදබල ලෙස ඔබට මානසික පීඩනයක් දැනෙවි කියලා අපි කලින් කිව්වොත් ඔබට එන්නේ ඒ තුල ප්‍රවේශම් විය හැකියි. එන අලුතෙන් බැඳීම් ඇතිකරගද දෙවරත් තුන්වරක් හිතලක් ඇතිකරගන්න පුළුවන් පුළුවන් තරම් ඇති නොකරගන්න තරමට වඩා හොඳ දැනට තියෙන දේවල් පවත්තානය අතාරන්න බැහැන ඒ දේවල් පරිස්සං කරගන්න මෙහෙම මේ දේ හොඳ හිතර තියගන්න රැඳෙනවන රැඳෙන කෙනා අනිවාර්යෙන්ම රැඳෙනවා යනවන යන කෙනා අනිවාර්යෙන්ම යනවා ඔබ යම් කිසි දෙයක් ආදරය හෝ ඒවා ඕනව දෙයක් දෙනවන ඔබ උපරිමෙන් දෙනවන පෙරලා ඔබ දෙනදේ බලාපොරොත්තු නොවෙනවනම් ඔබට දුක කියනදේ ගොඩක් අඩුවේවි එහෙනම් හැමදේම තියෙන අස්ථාවර භාවය ගැනම් තේරුම් අරන් කටයුතු කරන් ගියොත් බැඳීම් තුළ ඔබ අද වැටෙන යම්සිත් ඕනට වඩා තදින් අල්ලා හිටිය වීදුරක් වුණත් කැඩී බිඳී යන්නට තියෙන ඒ වගේ ඕනම දෙයක් තදින් අල්ලා ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා සැහැල්ලුවෙන් අත්හැරලා ඉන්න බණ කියන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක කරන්න අමාරුයි මන් දන්නවා නමුත් අපි මේ යථාතය තේරුම් කරන් මේ තුළ කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන මේ ලක් නැහිමියේ මොකද ඔය තියෙන කාරණ තුළ අපි වැටුණොත් අපේ ජීවිතේ සියලු දෙ මේක මේ එක දංවලේ පුරුක්න මේ හැමදේ ජීවිතය කෙන දංවැලේ ආර්ථිකය අධ්‍යාපනය ගෘහ ජීවිතය ආදරය සෞඛ්‍ය මේ සියල්ල එකම දංවල එකට බැඳුණු පුරු හැබැයි එකක් හරි ශක්තියෙන් තොර වුණුත් පොඩ්ඩක් හරි කැඩලා බිඳලා ගියොත් මුළු ජීවිතය කියන දංවැලම කැඩලා බිඳලා යනවා අන්න ඒ තත්ේ තේරගෙන ඔබට මෙන්න බලපෑමක් ඇතිවන ඇතිවෙන්න මෙ මෙතනද මේ බැඳීම් තුර ඔබට එන්න මානස ගැට තම තද බල ලෙසම ඔබට එන්නේ බැඳීම් පමණක් නැව අනිත් කාරණතුලනත් ඔබ ඕනට වඩා හිතන්න යම් තුළෙන මානසික පීඩාකාරි තත්වය තමා මේ වෙලාවේ ඔබ වට්ටන්ති නේරාෂ්ටකේ එහෙනම් ඒ තත්ත්වය ඔබ හදාගත්තොත් ඔබ දහමටන කටයතුකරොත් මම අවට අන්තිමට කියන පිළිවෙට්ටි හරියට කරගත්තු ඔබට ඔකට සාර්ථකව මුණදීම හැකියාව හම්බෙනවා එහෙ මුණුත් එතන ශක්තිමත් වනත් මුල්ලූ දංවැලම ශක්තිමත් එහෙනම් ඒ දංවල කඩන්ඩ ඒ රාෂ්ටකයට තියා කිසිම දෙකට බැරිවෙන පැහැදිලිද අනේ නිසා බැඳීම් තුළ වෙනතරඩා ප්‍රවේශ මිනිසා කල්පනාවෙන් අත්හැරීම තුළ කටයුතු කරන එතට ඔබට සාර්ථ වෙන පුළුවන් කරන්න අමාරුයි හැබැයි කරන්න පුළුවන් ඔබට මොදබ ශක්තිමත් කෙනෙ එක නිසා හොඳර මත දයන්ට ඔබගේ සංකේතය ලග්න සංකතය මාලුවා මාලුව නහින්නේ කටහින්ද. ඒක නිසා වචන ප්‍රවේශන් කරගන මේ මාසේ විශේෂයෙන්ම කට පරිස්සෙන් ඔබ කියන දුරදිග නොසිතා ඔබේ කටින් මුවින් පිටේන වචන නිසා ඔබට හොඳම දේවල් අහිම්වෙන් ඉට තියෙන ඔබට හිතවතුන් අහිම්වෙන තියෙනවා ගොඩක් අයගේ හිත්‍රදීම් ඇතියනට තියෙනවා ඒක නිසාම ප්‍රවේශමෙන් කටතු කරන්න වචන භාවිතයේදී ඉතින් අධ්‍යාපන ගැන කතාකරොත් ඔන්න ඉතාමුත්ම සුබයි සුබම සුබයි ඔබට අධ්‍යාපන කඩ තුළ අතිශයෙන් සාර්ථක වෙන්න හැකි ඇතින ඔබට කැපී පෙනෙන ආකාරයේ මේ මේ කාලේ ගොඩක් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා හොඳයි. හැබැයි ඔබ මේ කියන්නේ ලග්න කීපයකට මම මේ තත්ත්වය දැක්කා. ඒක නිසා මේ මිනි ලග්න හිමිට අතිශයෙන්ම යහපත් අධ්‍යාපනයට. හැබැයි අර අර කියපු දේ මෙතනට ආදේශ කරගන්න වෙනවා. ඔය අධ්‍යාප ලබන කාල වෙනත්න බැඳීම් පස්ස කියල වෙන සම්බතා ඇතිකරගන්න නිකම් මේ කාල හොඳ සාර්ථක භාවයක් ඇතිකරන්න පුළුවන් කාලය නාස්ති කරගන්නවද නැත්තම් මේලා කරයුත්තේ අධ්‍යාපනය මේක තම ජීවිත ඉලක්ක කරන ගොඩ යනවද ගොද හේතුව මේ කාලේ අපතේ යවාගන්න එපම පෙබරවාරි මාසයත් ඉදිරි කාලයත් ඔබට අතිශයම යහ පෙවර මාසය ගැන කතා කරන්නවා හොඳට හොඳයි ඔබගේ අධ්‍යාපන කඩතු එහෙනම් බාහිර දේවල් ඔබගේ ඒ අධ්‍යාපන කටතුළ බාධාවක් නොකරගෙන කටයුතු කරන තාක් ඔබ ජයග්‍රහණ ලබන ඔබ කැපිපෙන චරිතයක් වෙන ගොඩ දෙනෙක් ඔබ ගැන කතාාවෙන ඔබගේ හැකියාව ඔබගේ දැනුම ගැන ඔබ පිනිසෙන් විභාග තුළබට සාර්ථකව ජයග්‍රහණය අත්වෙන ඔබ නොසිතූ අන්දම ප්‍රතිඵල ලැබෙන ඔබ බලාපොරනත් වඩා හොඳර ලැබෙන මේ හැම දේටම හැබැයි මං ආය පරක් කියෙනවා මුට මේක කියන්න වරෙන් වෙන දෙයක් නැද්ද කියලා හිතයි නමුත් මේක වැදගත් එනම් බාහික දේ තුළ මේක බාධාවලති කරන්න ඔබ දාම ස්කෝලයන වයිස දරු දරියෝ ගැන ම කතා කරන්න ඉතිහෙනම් ඔබගේ මූලිකාව යුත්තේ අධ්‍යාපනය ලැබීම දෙමාපියෝ මෙච්චර ආර්ථික අපහසුතා මැද්දේ ඔබට උගන්නනවා. ඔබ කිසිම අඩුපාඩුවන් නොපෙන ඔවුන්ට හැකි උපරමේ ඔබට උගන්නන්න උදව් කරන උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔවුන් එව කරන්න ඔවුන්ට කවදරි යමක් බලාපොතු නෑ එදාටත් ඔබගේ දියුණුව බලන්න බල බලාගෙන. තිහෙමන ඒ තරම් පරාර්ථකාමී ලෙස කවුද කැපවෙන්නේ දෙමාපියෝ හැර අන්න එහෙනම් කෘතගුණ දැක්වීම උදෙසා ඔබ ඒ ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඔවුන් වෙනුවෙන් කියල හිතලත් හැබ ඔබටයි කරගන්න නමුත් ඔබගේ අධ්‍යාපන මුල්තනදලා බාහිර දේවල් පැත්තකිදල කටයුතු කරන්න ඔබට ජයග්‍රහණය නියතයි දුව පුතේ න උසස් අධ්‍යාපනය ඔන්න මේක මෙන්න මේක තම ප්‍රබල ඔබ දැන් තෝරගන්න ඕන ඔබ දැන් රැකියාවක් කරන ගමනත ඔබ මේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරණ කෙනෙ එමනත වෘතිය තුළ වෘති අධ්‍යාපනය හදාරණ කෙනෙ ඔන්න ඔබ නියම තෝරා ගැනීමට පෙළඹෙන කාලයක් විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ වෙලා ගන්න තීන්දරුව ඔබ යම්කිසි අධ්‍යාපන කටයුත්ත සඳහා යම්කිසි අපි කියමුකෝ මේ කෝස් එකක් කියන්නේ පාඨමාලාවක් තෝරා ගන්නවා කියලා මේ වෙලාවේ ඔබ උපක්‍රමශීලී වෙන්න ලෝකයේ තුල මොනවාද මේ සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රමවේද යන්න ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික ලෙස අධ්‍යාපනය හදන ප්‍රායෝගික විෂයක් කෙරෙහි වැඩිපුර ඇල්මත් දක්වලා කටයුතු කරයි යන්න. මල් හතයි ඉතින් අය කතා දෙකන්නේ ඔබේ ජීවිතේ පෙරලියක් ඇති කරන ඒ තුල ඔබ කවදරි වෘතියකට ඇතුල් වෙන ව්‍යාපාරකට ඇතුල් වෙනවා ඒ තුළ අන්න ඔබගේ ජීවිත අනාගතය උදෙසා මේ මේ ඉගෙනගෙන දේ කරන්නේ ඒ තුළ ඔබව සාර්ථක වෙනවා වෙනවා මොකද හේතුව ඔබ හැමදේම දැනුමක් ඇතුව යන්නේ එතකොට ඔබ වටන්න බැරි වෙන එක නිසා මේ කාලෙ එහෙම අධ්‍යාපනය හදාරනවා මේ කාලේ තියෙන බලපෑම් තුළ දැන් මෙතන අපහසුයිනේ දැන් ඔබ දරුවෝ දරියෝ නෙමෙයි ඉස්කෝලේ යන ඔබ යම්කිසි ආකාරයක ආර්ථික අපහසුතා මැද පවුල් ජීවිත තුළ සමහරු සමහරු රැකයා කරන ගම ඒ තුළ ඉතින් ඇත්තරම පීඩන එක්ක තම මේ ගත කරන හැබැයි ඔබේ පීඩනය හරියට කළමනා කරණය කර කටයුතු කරොත් මේ අධ්‍යාපනය තුළ ඔබගේ ජීවිතයේ ඔය ආර්ථිකය ඔබගේ ජීවිතය තත්ත්වය ඉහලට ඔස්සවා තබන්නට අන්නේ අධ්‍යාපන සුසුකම සහ ඔබට ඒ තුළ එන දැනුම ඉවහල් වෙනවා වෙනවා මයි. අන්න ඕකයි මෙ රසකතානෙමේ මේ තුළ තියෙන්නේ සාර්ථක වෙච්ච කතන්දර. එහෙනම් ඒ සාර්ථකත්වය ඔබේ ජීවිතයටත් එකතු කරගන්න ආදේශ කරගන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඔබට ජයගන්න පුළුවන්. බයවෙන්න එපා. ඒත් එක්කම මේ අසනීප ගැන කතාකරොත් මේ කාලසීම තුළපගේ සෞඛ්‍ය ගැන කතාකරොත් ඔබට මේ හිසාශ්‍රිතව තරමක්තුරට පුංචි පුංචි රෝගී තත්ත්වයන් ස්නායු සම්බන්ධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඔන්න වගේ නිතර නිතර හිසරදය හැදීම පොඩ්ඩක් කම්මැලි ගතිය වැඩිවීම ඔන්න වගේ තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කන ඒ වගේම ඔබ ප්‍රවේශන්ෙන් උස් ස්ථානල අනතුදාක ස්ථානල කටයුතු කරද්දී ද්‍රිය දහවනේදී ඔය නොදන්න තැන්වල නාන්න කරන්න යද්දී අනතුරුවලින් ඔබ ගැලවෙන්ට වැඩිය උත්සාහ කරන්න මත මේ කාලේ පුංචි පුංචි අනතුරුදායක තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරනවා මේ මාසය තුළ එන්න ප්‍රවේශයෙන්මෙන් ත්‍රිය දහවනය කරන පුළුවන්නම් ඔබ නෙම වෙනක්නෙක්ලා වරියදානක ලොබේ ගමන යන්ද මේ කාල සිම්මා තුළ ප්‍රවේශන් වෙලා කටයුතු කරන්න එතකොට මොද මේ තුවාල වෙන්ඩ ලේහෙල්ලෙන්ද වැඩබල් මේ කාලෙතිකක් පෙන්නුම් කරනවා ඒ නිසා සැලකිලිමත් වෙලා කටයුතු කර යන්න මේක පුල පුලා කියන්න ඔබෝ මානසික වටන්න නෙමේ ඔබව ආරක්ෂා කරගන්නන ඔබෝ වැදගත් මනුස්්‍යය කියනක ගත්තොත් මනුෂ ජීවිතය වටනකම හොඳර දන්නවා ඒක නිසයි මට බැන්නත් මම මේක කරකෝ කරකෝ එකම දෙහරි කියලා ඔබට මේ කාවත් උනුසා කරනක ඔබ මේ දෙයහලා මට බැන බැනහරි ඔබේ ඔලුවට මේ දෙ තිබොත් ඔබ පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන හෙන ඔබ ආරක්ෂායන මට බැන්න කියලකමන්නේ එච්චරයි ඒනම් අපි බලමු මේ මීරලක් නහිමියන්ට මේ තත්ත්වේ මේ තියෙන අර්බුදකාරි තත්ත්වය ඒ රාෂ්ට්‍රක තත්ත්වය සහ තියෙන ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් යහපත් අතර පත් කර ගන්න ඉදිරියට යන්න කරන්න තියෙන පිළිවෙත් මොනවාද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ දේවල් හරියටම කරන්න. මොකද මේ දේවල් මගහැර ගන්න එපා. මොකද මේ වසර දෙකමාර විශේෂයි. මේ හතමාර ඒ රාෂ්ට්‍රකයේ මුල් දෙකමාර ඔබ අතිශයම සැලකිලිමත් විය යුතු නිසා මේ කියන පිළිවෙත් නිවැරදිව නොකඩවා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුළ ඒ රාෂ්ටකය පායට පෑන දූවිල්ලක් වගේ පායට පෑගෙන දූවිල්ලක් වගේ ඇතින් හෝහන දිගෙනන රැල්ල කකුල් දෙක ගාවරින් හිමීට ගලන් යන වගේ ඔබට දැනේවි අන්න ඒ දේරන මේ කියන දෙවල් හරියටම කරන දැන් අපි බලමුණාද මීන ලක්නෙමියන්ට මේ සාර්ථක බව මේ පෙබ්‍රවාරි මාසය ගොඩ යන්ඩ තියෙන පිළිවෙත් මොනාද කියලා අනු ඔබට හලා තියල මට කියලා ඇතිලා ඇත්තටම නමුත් මේ ඒතරම් වට නිසා නොකිය බෑ අද වැඩසරහගෙන කෙන්ඩ පුළුවන් අන්න එයායට මේ කාලසිීමතුළ කියන්න විශේෂෙන්ම උදෑසන අවදුන ගමන් රාත්‍ර නින්දර පෙර ඔබ ඡන්ද පිරිත සූර පිරිත මෝර පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව ලින්ක් මෙන්න පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ඇති ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා නැත්නම් යන්න සූ ටීවී නාලිකාට යදලත් තියෙනවා මේක මෙහෙමයි මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මේකයි ඔබ මේකට මේ උදේ නැගිටලා නාලා කරලා පිරිසුදුලා ඔන්න ඔහොම කටයුතු කරලා ආගමට අනුව දහමට නොකටයුතු කරලා මේක අහන්න ගියොත් ඔබට මේක සතිය දෙකට වඩා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔබ කරන්නේ නැහැ. ඒක මම දන්නවා. එන ඔබ නැකිට්ට ගම ඒෆෝන හරි දාගන මේ ලිංකොල්ල ගහිල්ල ඇඳේම ඉඳගෙන මේ පිරිත් ශ්‍රවණයකන් සජ්‍යන උපරින් පෑ භාගයක් යයි මේ අනිවාර්යම කරන්න උදේ හවා දෙකම කර තාද ම ඔබට මේ අවුරුදු දෙක දෙක හමාරතුල ගොඩයන් අවශ්‍යද. එහෙමන මේ අවුරුදු දෙක හමාරත් තුළ ඔබ මේ වැඩේ අනිවාරය මුදේහවා කරන්න මෙම දවසක් මග ඇරුණ කියලා අයෝ ඔක්කොමිවරයි මගේ දවරුත් දෙක හමාරෙන් ප්ලෑන් ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක ඒ වගේ අර මන්ත්‍ර වගේ එහෙම ගැත නෑ. මෙතන තියෙන්නේ තනිකර විද්‍යාව. මේ ශබ්ද විද්‍යාව තුළ ඔබගේ ඕරා එක මනසෙන් නිකුදන තරංග තුළ ධනාත්මක භාවය වැඩි කිරීම කියන කාරණා තමයි මේ පිරිත් තුලින් වෙන්නේ. මේ මේ ආරක්ෂක පිරිත් කීපය තුලින් විශේෂයෙන්ම වෙන්නේ. එතකොට ඔබගේ ධනාත්මක භාවය ඕරා එක වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න ඔබ කරන කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. අනේ දේ තම සිද්ධ වෙන නිසා එක දසම් මගනට හිතන්න එපා මග නෑර කරන්න උත්සාහ කරන්න මග හැරුණත් කරන්න මේ අවුරුදු දෙකහමාර අධිෂ්ඨාන කරන මේ දේ හැමදාම කරනවා කියලා ඔබගේ ජීවිතයේ අමුතුම පෙරලියක් වෙන ඔබ ඉන්න තැන අද ලියලා තියාගන්න ඔබ තව වසරක එකහමාරෙන් හැරලා බලන්න ඔබ හිතාගන්න බැරි දියුණුවක් අත් කරගෙන හිටියේවි හැබැයි මේ දේවල් කළොත් මේ කළ යුතුයමයි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඔයත් එක්කම ඔබගේ නිවස තුළ ව්‍යාපාර ස්ථාන තුළ දියුණුවක් නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා. දියුණුව මදි කියලා හිතනවා. නිතර නිතර ගෙදර අඩදාපන නගහිකන්න සල්ලියන වෙච්ච දෙයක් හිතාගන්න බැයි නවනු ඒදේට මේක මේ එහෙම නොතිබත් ඔබ ගෙදර යහපත් අත තිබත් මේ දේ කරන්න මොකද ඔබගේ නිවස තුළ ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ නිතර ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නැත්නම් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය කියන්නේ නිතර ඇහෙන්න සලස්සන් ඔය සින්දු අහනවා ඔය එතකොට ඔය තියෙන්නේ දේව මන්ත්‍ර ව්‍යාපාරස්ථාන වල නිතර ඇහෙන්න දාලා ඔය වෙනුවට ඔබ ටික දවසක් මාසයක් දෙකක් ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය දාලා බලන්න. ඔබ හිතාගන්න බැරි පුදුමාකාර දෙයක් ඔබට දැනේ. ඔබ ඔය නෑ කියන දියුණුව ඉබේමත් වේවි. ඔබට නිවස තුළ ඔය සතුට ඇති සමගිය ඇති වේවි. මෙච්චර කාලක් ඔබ හිතුවනම් මේ හැමදේම හේතු වෙන්නේ කවුරු හරි අපිට මොන හරි නරකක් කරලා හුනියම කොඩි විනයක් කියලා නැත්නම් ඇස්වහ කටවා දෝෂ කියලා. ඔන්න ඔය කියන දේවල් සියලු දේ නැති වේවි. ඔබ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා ඔය කපන්න උත්සාහ කරත් කැපුන්නේ නැත්තත් ඒත් මේ තුළ ඔබට ඒ තුළ සහනයක් පෙනේවි. මොකද හේතුව මේ අතිශයම ධනාත්මක භාවය ඇති පිරිත් සජ්ජාන මේකට දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා පව ආකර්ෂණනවා කියලා කතා වෙනවා. ඒ හැම දෙයම තුළ මිත්‍යාවක් කියලා අපි හිතුවත් මේ විද්‍යාව තුළ ශබ්ද විද්‍යාව කියන්නේ නිසි ලෙස අර ශබ්ද ක්‍රීමෙන් තුළ ඇතිවන අන්න ඒ බලය ගැන විතරක් විශ්වාසය තියන වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තුළ ඔබගේ ඒ ව්‍යාපාර ස්ථාන තුළ ඔබගේ නිවස තුළ හෝ ඒවා ස්ථානය තුළ ධනාත්මක භාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට ආකර්ෂණය කියන දේ ඉබේම ලැබෙනවා. ධනය ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ වගේම අර මිනිසුන් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඔබ ඔබ තුල ආකර්ෂණයක් එළියට පේනවා. අන්න ඒ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන බලන ධනාත්ම බය වැඩි වෙද්දි වැඩි ඍණාත්මක දේ අඩු වෙද්දි ප්‍රතිඵලය ධන වෙනවා. ඔක අපි සරල ගණිතය දන්න දෙන ධන ඍණ එකතු වෙද්දි ධන වැඩි නම් ඍණ අඩු නම් පිළිතුර ධන. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. අනේක හිසාවෙන් මේ දේවල් කරන්න මේ දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය නැත ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නිතර ඔබගේ නිවස තුළ ව්‍යාපරස්ථාන තුළ ඇහෙන සලසන්න. අවම වශයෙන් උදේ දවල් රෑ දවසතුන් වතාවක්කත් දන්න හැබැයි ඉක්මන් ප්‍රතිඵලවශන නිතරම හෙන්ඩ සලස්සන්න. ඒ වගේම මම හැම මාසම කියල දෙෙන ඔබට මේ මර්ධන ක්‍රියාවක් තුළින් ඔබේ ජීවිතය තියෙන යහපත්භාව වැඩි කරගන්න ක්‍රමවේදයක් හරි ප්‍රබල ක්‍රමවේදයක් මොකද්ද ඔබ මේ මාසේ එක දවසක් දිවාහාර වේල निराහාරව ඉන්න ඕන මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ පොඩ්ඩක් ඔබට වේදනාව ඇඟට දැනෙන විදිහට මොකද බඩගින්න කියන දේ ටිකක් අපහසුයි දරාගෙන දැන් නම් ගොඩාක් අය ඉන්නවා ඒක දරාගෙන නමුත් මේ ටිකක් වැදගත් මෙතන තියෙන හරි විශේෂ දෙයක් ඔබ උදෑසන 10 විතර කන එක නවත්තලා හවස 6 වෙනකන් निराහාරව බඩකින් ඉන්න ඕන වේතනාව දරාගන්න මැරෙන්නේ නැහැ ඒක ඇත්ත එක වෙලක් නොකා හිටියා කියලා. නමුත් හරි අපහසුයි මේ தත්ත්වය. වතුර බිබී ඉන්න ඕන. ඒ වේදනාව ඔබට දැනෙන්න ඕන. ඒ දැනෙද්දි ඔබගේ ආහාර වේල ඔය නිතර निराහාරව ඉන්න බඩගිනින අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නවා. අර දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ කෙනෙකුට දෙන්න. දීලා ඔහුගේ බඩ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ බඩගින නිවන්න. ඔබ බඩගින්න දරා ගන්නවා. අර කෙනෙක්ගේ නිවනවා. මේවා තමයි මර්ධන ක්‍රියා කියන්නේ. මේක හරි මහා බලවත් දෙයක්. මේ තුළ ඔබගේ අර අකුසල් නිසා අපිට මේ අයහපත් අත්යන් ගෙන්නේ. අන්න ඒ අකුසල් යටපත් වෙනවා. අපේ ජීවිත යහපත් කරන අපිට කුසල් වඩන්න ඕන. ඒ කුසල් වැඩෙනවා. මේක ප්‍රබලයි. මේක කරලා බලන්න. ඔබට දෙන්න කෙනෙක් නැත්තෙම නැත්තම විදේශගතලා ඉන්න විශ්යයි. ඔය අසරණ සතෙකුට හරි කමන්නේ. ඔය කුරුල්ලෙකුට හරි කමන්නේ. දීලා ඔබ निराහාරව ඉන්න. ඔබට හිතා ගන්න බැරි විදිහේ ජීවිතයේ අමුතුම දෙයක්. මේක මේ හරිම වෙනස් දෙයක් ඔබට මේ ඔබ තුළ ප්‍රසන්න භාවයක් ඇතිවෙන්න ටික ලස්සන වෙන්න ඔබ ගැන ආකර්ශණයක් ඇතිවෙන්න හේතුකාරණ යෙදෙනවා මේ තුළ. මෙන්න මේක හරි පුදුමාකාර දෙයක්. මේක හරි විද්‍යාත්මකයි උනට. මොකද හේතුව ජීවිතේ රිද්දා ගැනීම තුළ ඒ රිද්දීම වෙන කෙනෙක්ගෙන් අපි නිවද්දි. ඒ හිතාගන්න බැරි බලයක් ඔබ තුළ නිර්මාණය වෙනවා. මේක ඔබ කරලා බලන්න මාසයක් දෙකක් තුනක් කරද්දී හරි ආකර්ෂණීය චරිතයක් බාටපත් වෙනවා. ඔබව ගොඩක් අය ඔබට කැමති වෙනවා. ඔබ ඔබව යම්කිසි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න කටයුතු වලට ඒ වගේ දේවල් වලට ඒතර ඔබට උදව් කරන්න අන්න ඒ දේවල් තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. තව පැත්තකින් මාසේ ආරම්භ දවසේ මම ඔබට හැමදාම කියන දෙයක් කරන්න. ඒක මේ මාසෙත් කරන මොකද්ද? ඉස්ලාම් සූර්ය උදා වෙන වෙලාව ඒ පෙබරවාරි පළෙන්ද හොයාගන්න ඕන. දැන් ලංකාවට නම් පෙබරවාරි පළෙන්ද උදෑසන 6:29ට තමයි සූර්ය උදා වෙන්නේ. නමුත් දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්න පැයත් ඉන්න ඒ රටවල ටික වෙනස් වෙනවනේ. ඒක හොයන්නේ මෙහෙමයි. ඔබ Google එකට ගිහිල්ලා sunrise කියලා type කරලා ඊට පස්සේ දිනේ දාන්න. 1st February 2023 එකන දෙදා සිතුනේ පෙබරි පලවෙද කියලා ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කළ සර්ච් කරන්න අන්න ඔබ ඉන්න ඕනම තැනකට සූරය උදාවන වෙලා පෙබරි පලෙන්දට ලැබෙන අන්නේ වෙලා හොයාගෙන ඒ වෙලාට පෑකට එකහමට කලින් බවදි වෙලා ඉස්සලාම නාලා පිරිසුදු වෙලා ඉර සාගම ගදවල්තික ඔබ බුදු පහන දල් හරි ඔබ දෙවියන්ට අදාළ පහන් දල්ලල ඒ කාර්යතු කරලා අරමංකිව පිරිත් දේශනා දාලා ශ්‍රවණය කරලා ඔබ ගිහිල්ලා ගෙදර ලිපදාලන මේ දර ලිපක් කරන වඩා හොඳයි නැත්තං ඔබට හැකි දෙයක් විදෙස්ගතරන්නට ගෑස් ලිප් නැතම කාර්බල පසිනට ගෑස් ලිප් විතරයින තියෙන විදුලි දුන් හරි කමන්න ඒක දල්ලලා සුදු කිරිපත සුදු කැකුලින් වෙන්ලින් ඔබ උයාගන්න ඔබ එක ඔබ මුයන් වශනය ඔබ නිවස වෙන කෙනෙක් ලව හරි කරට කමන්න කිරිපත සකස් කරගෙන ඔබ ඒක ආහාරයට ගන්න සීනි හෝ පැන්රස දෙයක් එක්ක ආහාරට අරගෙන කොලයක් කරන සූර්ය උදාර කලින් මේ හැමදෙම වෙන්න ඕනේ කොලයක් කරන් ලියන්න මේ මාසේ ඔබට යන වියදම් මැස්තමේන්තු ඔබට පෞගේ කාලසිම තුළ ගිය මාසේ අධ්‍යක්ීම එක හිතන්න පුළුවන් ආහාර සඳහා මෙපමණක් යවෙනවා අධ්‍යාපනික වියදම් සඳහා ගමනාගමන වියදම් සඳහා සෞඛ්‍ය වියදම් සඳහා මේ සියල්ල ලියන්න. ඒතර ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි ගණක් කරලා ලියලා මේක එකතු කරන්න. එකතු කරාම ඔබට අගයක් ලැබෙනවා මේ මාසේ පෙබරවාරි මාස සඳහා ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන අවම මුදල. මේ දේ ඔබට අනිවාර්යෙන් උපයාගැනීමට අවශ්‍යම වෙනවා. ඊටවස්සේ මෙනි සූරය උදාවෙන වෙලාවට ඔබ නැගෙනහිර දිසාව බලාගෙන මේ මාසේ පළවෙනි සූර කිරණ පොළොව පට පතිතන වෙලාව මේ අපි හැම දේම මේ රඳාපවතින මේ සූර්යයා මත මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙන්නේ පළදාව ලැබෙන්නේ මේ ලෝකේ සමබරතාවය රඳාපවතින්නේ මේ සූර්ය කිරණ මත මේ සූර්යට নমස්කාර කරලා ඔබ කල්පනා කරන්න මම මේ වගේ මුදලක් මේ මාසය තුළ ඉපිය යුතුයි මං කරන රාජකාරී කටයුතු තුළ රැකියාව තුළ ව්‍යාපාර තුළ ආදාය මාර්ගවල මම කොහොමරි කෙසේ හෝ මේ දේ උපයාගත යුතුයි. ඉතින් මේක මට උපයලා දෙන්න කියලා නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. ඔබ හිතන්න මම කරන කටයුතු තුළ මාව අසාර්ථක වෙන තැන් ඇති. මට බාධාවල් එල්ලෙන තැන් ඇති. ඒ දේවල් දුරු කරන්න. සෞඛ්‍ය වශයෙන් අපිට මට බාධාවල් එල්ලෙන්න පුළුවන්. බාහිර පාර්ශ්ව බාහිර පුද්ගලයෝ විසින් අපට ගැටලු ඇති කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ රටේ දේශපාලනික ආර්ථික වාතාවරණ හේතු කරන දේශගුණික කාලගුණික විපර්යාස වෙන්න පුළුවන්. පවුල කෙනෙක්ගේ අසනීප තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ බාධා දුරු වෙන්න මාද මාගේ පවුලෑද ආරක්ෂා වෙන්න සෞඛ්‍යමය වශයෙන් උන්ට යහපතක් වෙන්න. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම මනුස්සයටම මං වගේම මේ මාසේ ජීවත් වෙන අරමුණක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ යහපත් මාර්ග තුලින් ඒ අරමුණට යන්න සෑම දිනකටම හැකියාව ලැබේවා. මනුෂ්‍යයන්ට පමණක් නොව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ඇහැර නොපෙන ජීවීන් දම් විශාල ජීවියා දක්වා අහිංසක සත්වගේ ඉඳලා නපුරු විසගෝර සතා දක්වාම ජීවිතය උදෙසා යම් කිසි ආකාරයේ මේ වගේ අරගලයක් කරනවා. එහෙනම් ඔවුන්ට ඒ කටයුතු යහපත් ක්‍රමවේද තුළ සියලු දිනාටම සාර්ථකන හැකියාව ලැබේවා. සියලු සත්වෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. කරලා ඔබ රාජකාරී කටයුතු කරන් යන මේක කරලා ගෙදර නිදාගත්තා කියලා උඩ බලන් හිටියා කියලා Facebook එකේ වෙලා හිටියා YouTube එකේ වෙලා හිටියා කියලා නම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැඩ කරන්න ඕන. ඒ තුළ කරනදී ඔබට වැඩ කටයුතු කරගෙන තියෙන බාධාවල් දුරු වේවි. ඔබට උත්තේජන සැපේවි යහපත් වෙන්න. අනිවාර්යෙන් ඔබට ඔක උපයා ගන්න පුළුවන් වෙනවාමයි. මම කියන නිසා නෙමෙයි බලන්න මම ජීවිත අදකමින් දන්න පහුගේ කමෙන්ට්ස් බලන්න ගිල්ල මේ දිල්ල මේ කරලා සාර්ථක වෙච්ච දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් පිස්සෙන්න ඔබත් ඒකට කරලා අත්හදා බලන්න අපි කියන දන මේ කියපු හැම කාරණාවම මනුස්සයෙකුට සරල විදිහට කරන්න පුළුවන් දේවල් අන්න ඒ නිසා ඔබත් කරන්න ඒ කරලා ඔය ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරලා ශාන්ති කර්ම සෙත් කර්ම කරනට මේ තුල ඔබට සෙත් වෙනවා ඒ නිසා ඔබට සාර්ථක වෙන මාසයක් දෙයක් කරද්දී ඔබටම මේ තියෙන වාසනාව මේ තියෙන පුදුමාකාර භාවය අත්දකින්න පුළුවන් වේවි ඉතින් මේ දේවල් කරන්න ඒවගේම සෙනසුරාදා හඟරුවා දිනවල නිර්මාංශයෙන් උත්සාහ කරන්න. ඔබ දෙවියෝ අදහනවනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම විශ්ණු දෙවියන්ට සෙනසුරාදා රාත්‍රී 12:05ට ඒ කියන්නේ ඉරිදා එළිවෙන සෙනසුරාදා රාත්‍රී 12:05ට එළඟ තෙල් පහනක් දැල්වන්න නිල් පාට මල් පූජා කරලා ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඔබගේ මේ ජීවිතේ සාර්ථක බව ඔබට තියෙන ග්‍රහ දෝෂ දුර වෙලා ඔබ ජීවිතේ යහපතක් ඇති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒක මේක පුරුද්දක් වශයෙන් කරන් යන්න. මේක මෙහෙමයි. ඔබට මේ දෙවියන් පහන පත්තු කරන්න ගියේ ඇතුළත එළියද කියන එක එච්චර වැදගත් නෑ පිරිසිදු තැනක් වෙනවා වඩා හොඳයි බුදු පහන තියෙන තැන උනත් කරන්න පුළුවන් රූපයක් තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි එහෙමනම් ඔය විදේශගත ලයිනට මේ දේවල් කිසි දෙයක් කරන්න කොහොමද එළඟ තෙල් පහන් දල්ලන එක එළඟ තෙල් නෙමෙයි ඕනම පහනක් දල්ලන ඒ කිසි ගැටලුවක් නෑ පහනක් දල්ලන්න නොහැකිනම් ඒ වෙලාවට ඔබ පහනක් දැල්ලෝකට හිත තියාගෙන රූපයක් නැතත් විෂ්ණු දෙවියන්ට ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට කරන්න ස්තුති කියන්න පින් දෙන්න. ඒ තුල ඔබට සාර්ථකව භාවය අත්කරගන්න විශේෂ ඉඩකඩක් පවතින ඒවගේම කිතුුණු කතෝලිකාය බ්‍රහස්පන් දවල්වල දවස්වල රාත්‍රී එකොළහත් දොළහත් අතර ශුද්ධ පෑ ගත කරන්නේ දාටනය හවස නිර්මාංශ වෙලා එක් පරුශීලේ රකින නතාව වඩා හොඳයි භාවනාවකාරයෙන් ශුද්ධ පෑ ගත කරන්න ඒ ටික කරයි යන්න ඒවගේ මම මේ හැමෝටම විශේෂූ පිළිවෙත් කියලා ඇති මේ දෙදස් සිතුන වසර සඳහා පලාපල දොල ඒ පිළිවෙට්ටි කාලේ බෝධි පූජා ටික අනිවාරයෙන් මාසකට වරක් ඒටික හරියට කරන්න පිළිවෙත් හරියට කරන්න දැන් ෙදර කතෝලිකය හිතයි මපිට කරන්න පුළුවන්ද මේ බෝධි පූජාල අපිට අක්කපයි නේද කියලා නැහැ මේ බෞද්ධ දර්ශනයක් මේක දහමක් මේ තුළ කිසිම ආගමක් නෑ මිනිස්සු ආගමක් ගැන කතා කලාට මෙතන දෙවි කෙනෙක් නෑන බුද්ධරජාණන් වහන්සක දෙවි කෙනෙක් නෙමේ එනිසා එත කොතෙක්වත් ඔබේ ඔය සැබෑ වූ එකම දෙන පමණක් වන්දනා කරව කියන පලනි පන්ඳ කඩවීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන හරි විද්‍යාත්මක දෙයක් තියෙන්නේ ස්වබාදාම තුළ ඔබ උත්තර සවීමක් ස්වබාදාම තුළ භාවනතන කිසිම දෙවි කෙනෙකොට ඔබයින් අගතියක් වෙන්නේ ඔබ දෙවියන්ට නරකක් කරන්න එහෙනම් මොකද මේ ස්වභාවය තුළ කියන්නේ මේ පිරිත් කියන්නේ පිරිත් කියන කාරණාවෙන් දැන් ශබ්ද විද්‍යාව තුළ යම්කිසි පිළිවෙතක් ඒක නිසා ඒක ආගමට අයිති වෙන්න ඒක කිතුණු අයට වුණත් Hindu අයට වුණත් ඉස්ලාම් අයටත් ඕන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් ඒ වගේම මේ බෝධි පූජාවක් කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම භාවනාවක්. ඒ භාවනාව කියන එක කිසිම ආගමකට හානියක්වත් ඒකට අයිති දෙයක්වත් නෙමෙයි. අන්නේ නිසා කිසිම අවුලක් නෑ කිසිම ගැටලුවක් නෑ කිතුණු කතෝලික නෙමෙයි ඕනම ආගමකගේ දහමකට අයට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊතර ඒ වගේම කිතුණු කතෝලිකය විශේෂයෙන්ම දිනපතා ගෙදර සුද්ධ ජපමාල උච්චාරණය කරන සිකුරාදා දවස්වල දිව සප්සාද නුවානේ දිව හෘදය ප්‍රාර්ථනාව කියලා ඔබ ජීවිතේ යහපත ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔබට මේ ප්‍රශ්න වලින් එලියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ කාරණා තුල තමයි යන්නේ. ඉතින් තවත් විශේෂ පිළිවෙත් ගැන මේ විශේෂ මාරුවත් එක්ක ඔබේ ජීවිතේ යහපත ඇති කරගන්න. කොච්චර යහපතක්ද ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් තිබ්බත් යහපත් කරගන්න පිළිවෙත් මාලාවක් සායි කරන්න ඕන පියවරවල් ටිකක් මම ඉදිරි සති දෙක තුල වගේ මේ පල කරන හැම ලග්න ලග්නටම ඒක බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න. ඒ වගේම ඔබ මේ පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා නිතර නිතර කොච්චර කිව්වත් මේ මේ channel එකට කතා කරනවලු කමෙන්ට් කරනවා. ඉතින් ඔබට කියන්න තියෙන මේ පමණයි. මම මේ කියන දේවල් ඇහැව්වාම මේ දේවල් හරියට කරනවා නම් ඔබට පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. එනම් සමාවෙන්ඩ පුද්ගලගෙන් සටන් පරක්ෂ කරන්න බෑ හැබැයි ඔබට සාර්ථකන මාර්ගම හැම මාසම මේ විදිර කොච්චරට තිබත් කියන එනිසා ඔබට පුළුවන් සාර්ථකන අවශ්‍යමයි කියලෙතරන කේන්ද්‍රය බලාගන්න ඔබ මේ දක්ෂ දාවක්න දෝදෙස වෙදියක් ගාවට ගහිල්ල ඒදේ කරගන්න හැම මෙම තින මේ වැඩසටහන තුළම කිපතිව අපහැදි දැන් තියෙන පිළිවෙත්ගෙන පැදිලි කාරණාවක් තියෙන රාගස්ු නිර්වාණ මගේ ෆේස්බුක් පිට මෙසෙජ් අදදාන්න ඉක්මනින් නෙමේ මං ඔබට මට පුළුවන් විච්ච සැනින් අනිවර උත්තර දෙෙනවා මොකද මට පහුගිය සෙනසුරු මාරු මේ වසරේ පලාපාල සඳහා ඒ ගොඩාක් අය මැසේජ් කරලා තිබුණා. නමුත් මට ඇත්තටම ඒකට උත්තර දෙන්න කාලයක් ලැබුණේ නැහැ. මම පෙබරවාරි මුල් සතිය දෙක ඇතුළත ඒවට උත්තර දෙනවා. සමාව වෙන්න ප්‍රමාද වීම ගැන ඒ වුණාට මම හැමෝටම උත්තර ඒවන හැකිවිච්ච හැම වෙලෙම පැහැදිලි ඇති. එහෙනම් මේ උදා වූ ඉදිරි කාලය යහපත් ලෙස සියලු දේ ගොඩනගාගෙන හැකියාව ලැබේවා. සුළු සුළු අසුභකාරී තත්ත්වයන් තුළ මං කියපු පිළිවෙත් තුළ සහ ඔබගේ උත්සාහය ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ විසඳුම් සොයාගන්න ලැබේවා. සියලු ජීවිතයේ සාර්ථක වේවා. තෙරුවන් සරණයි